Давай я сяду. Я бы хотела писаться так. Лай-лай-лай. Тут какие-то какашки. Ну, это нормально. А так не солнце прям лицо, ничего? Ну, будем сейчас смотреть, покажу, я не знаю. А, Давай все. это золотаем. Давай, ну, прям а солнце а сильно. Неудобно тебе? Не, не, ну, я просто волнуюсь за лицо. Всем привет! Привет! Мы только что приземлились в Риме. Мы начинаем наше мотопутешествие. Мы сейчас э, собираемся проехать на мотоцикле... Э, Всю Сицилию. В общем-то, от Рима, все регионы вниз Италии до Сицилии, переправиться на Сицилию, сделать огромный круг по Сицилии. По побережью и обязательно нырнуть в глубь Сицилии. Да, мы хотим подняться на вулкан Этну. И главное, что это будет, э, во-первых, по-байкерски, потому что мы едем на байке, и у нас есть байкерские куртки. А, и, во-вторых, это будет очень вкусно, потому что мы готовим э, ну, практически гастрономический тур на вайке, если такое можете себе представить. Вот, поэтому мне кажется, что это будет очень круто. Ну, хорошо. Всем нам клевого путешествия. Вива Италия. Вива Италия. Балтийское побережье очень-очень красиво, конечно побережье. Мы еще, когда проезжали, подъезжали к Позитано, застукали парочку э, нечаянно целующихся ребят в машине. На смотровой площадке в горах, как раз на этом Амалтийском побережье, мне пришла мысль в голову о том, что вот любить. Больше ничего не нужно сделать здесь, на этом Амалтийском побережье, и только любить. маленьких домиков, самых-самых разных цветов. Оливковые рощи и город устроенный прямо в горе. И морской воздух, и рыба. Ну, в общем, это здорово. Это Позитано. Уникальнейшее место на карте Италии. Чем дольше вы решите ехать на Сицилию, тем ближе станет Сицилия к материку. Ты знал, что она сдвигается? Откуда? Ну так, остров Сицилия приближается к материку. А, то есть через 5 лет путешествие на пароме сократится в 20, на 20 минут, правильно? Через 5 миллионов лет, да. когда-то попалось такое сравнение, да, представьте себе ваш любимый блокбастер, который вот новая серия блокбастера, которую вы идете в кино, и сейчас начнете смотреть это, да? И вот путешествие на машине, на автомобиле, это как смотреть этот фильм в кинотеатре, а путешествие на мотоцикле, это как участвовать в этом фильме вместе с вашими любимыми героями в тех местах, про которые идет сюжет. Путешествие на мотоцикле дает вам нереальное ощущение реальности здесь и сейчас, присутствие прямо в эту минуту, потому что это запахи, это температура, это ветер, это скорость, это чувство свободы, это какие-то невероятные эмоции. Первый город, в котором мы остановились э, и переночевали, был город Калтанисетта. Город находится действительно в центре Сицилии, незамеченный туристами, совершенно зря. Это настоящий фисташковый крем. Почему фисташковый? Потому что мы находимся на Сицилии, а здесь у подножия вулкана. Это растут лучшие фисташки в мире. Круассан с фисташковым кремом, спримута – Это свежевыжатый сок из сицилийских апельсинов. Обязательно кофе, капучино или кафе натурале, и что есть эспрессо. И вот так вот выглядит настоящий итальянский завтрак. Так завтракает почти каждый человек здесь. романе. Мы доехали в городок очень маленький и очень красивый под названием Прити. Здесь работала всего одна пиццерия, которая... Есть одна пиццерия, которая сегодня закрыта. Мы зашли э, в кафешку. К нет ее названия, я бы поделилась. В ближайшие 20 минут посвятили тому, что пьем кислое вино и едим досок панини, что тоже возможно в Италии кусочек ветчины, кусочек сыра, затушая булка, вялый салат, лабелла далее. Нет, ну и он предложил мне только что добавить в этот ванильный кетчуп и майонез. Я готовилась к поездке на Сицилию, читала блоги э, людей, которые побывали на Сицилии. И где-то я... Э, чей-то совет меня натолкнул на такую школу, э, которая находится прямо в самом сердце Сицилии. Э, кулинарная школа, очень-очень интересная. Анна Таскаланца. Анна Таскаланца, да. Э, и, собственно, от нее мы уже отталкивали свои передвижения по этому острову. Дело стало таким отправным пунктом, где мы познакомились с прекрасными людьми. Мы познакомились с шеф-поваром этой школы Марио. Обычно так и бывает в путешествиях, да, ты едешь, встречаешь людей, знакомишься, становишься друзьями, и местные тебе уже говорят, куда тебе поехать. Люди ведь минимум питаются три раза в день. И для того, чтобы найти что-то интересное гастрономическое, особенно когда это тебя действительно интересует, нужно всего лишь вернуться, посмотреть, кто находится вокруг тебя, что они едят, почему они это едят. И здесь начинают выплывать очень разные необычные истории, которые в том числе и обогащают э, твое сознание. Маша – это тот человек, которого интересует абсолютно любая еда. От э, дедушки, который жарит в стамбульском порту селедку, до каких-то двухзвездочных, самых-самых крутых ресторанов э, Жоэля Рубишона в Париже. Э, мы кушаем все, уличную еду, мы кушаем у бабушек на рынке, мы готовим сами, мы готовим на костре, мы посещаем самые лучшие рестораны по пути. Мы разделили наше путешествие на несколько этапов. Я всегда отвечаю за еду. Я отвечаю за маршрут. Э, получается, что мы совмещаем самые красивые маршруты э, с самым вкусной едой. Это получается такой симбиоз. больше, чем кулинарная школа. Это такое, такая мекка людей, которые увлекаются едой, которые к этому совершенно образом э, удивительным относятся и готовы изучать. Э, здесь есть очень много разных курсов и классов. Э, есть несколько месячные, есть всего лишь на несколько часов. Но это очень классное, удивительное место, которое создала всего лишь одна женщина на основе своей большой любви к Сицилии. Вот и все. Очень здорово. Очень здорово. И нам, кстати, несли вино. Следующим пунктом по наводке того же Марио из кулинарной школы э, было производство овечьи, овечьего сыра, овечьей рикотты, филиппо. Мы решили ни в коем случае не прерывать э, эту цепочку советов, куда ехать дальше, и ей, в общем-то, исследовать. Поэтому в 7 или в 6, я не помню, часов утра мы ехали в горы, чтобы посмотреть, как делают э, рикоту, посмотреть на этих овец, овцы очень смешные. У них, представьте себе, Хвосты. овечку, да, у которой длиннющий хвост. Ну, как у пса, знаешь, ладно, что еще только баранку не <laughs> Мне напомнил это лисицу, знаете, овечки с лисичьими Да, они, они такие забавные. Это специальная молочная порода овец. Филиппо человек очень-очень э, такой добряк. Мы знали, что он ни слова не понимает по Клиски. Мы приехали туда, конечно, с очень небольшим э, словарным запасом по-итальянски, да, пытались друг друга понять, но когда ситуация доходила до полного абсурда, мы уже друг на друга смотрели и просто хохотали. Просто потому, смеялись, <laughs> да. Что единственное, что могло нас спасти в этой ситуации. Allora, per farla brillisare. Dovrai anche, diciamo, eh, un po' del... Diciamo, quella per mettere la pizza. Troppo riuscire a friggere bene, per cui prendono a pezzi a pezzi e, eh, e i pizzaioli vogliono, vogliono questa, questa, mozzarella per fare un po' di Quindi dobbiamo dare fuori insieme. Quindi, guarda, Я почему-то думал, что она будет сладкая. Но оказалось, она соленая. Еще она весь этот бак кинули три килограмма. У меня новость. Вообще, очень вкусно, но перекричать их невозможно. Карина очень пахнет овечьим молоком, а у него совершенно особый запах. Он прям такой сливочный, насыщенный, насыщенный. Очень вкусный, очень вкусный, великолепный. море цветущей дикой фасоли. Вот так вот она выглядит. Здесь несколько гектаров, она огромная, со всякими разными пчелками, мушками, э, муравьями. В общем, это фантастика, ребята. Вот так выглядит дикая фасоль. Когда мы приехали на Сицилию, мы видели, что вулкан пускал такой легкий-легкий-легкий дымочек красивенная земля, на которой ничего не растет, потому что она усыпана пеплом. А, каждые несколько э, десятков лет вулкан Этна полностью стирает с лица земли какую-нибудь деревушку, расположенную на ее склоне. Одни крыши остаются. Да. Но люди с удовольствием, как ни странно, живут в этих деревнях. И, собственно, эти деревни образуют, потому что очень плодородная земля на склонах вулкана Этна. Всем привет! Мы добрались до самой верхней точки острова Сицилия. Это действующий вулкан Этна. Высота вулкана примерно 3,5 километра. Мы сейчас находимся на высоте где-то 2,5 километра. Дальше дороги нет для мотоцикла. Дальше нужно подниматься на фуникулере. мы приехали к вечеру, и фуникулер уже не работает. Под нами находится городок катания, где мы будем ночевать сегодня. Вокруг нас э, лавовые поля, все черное. А, Все похоже на черную пензу. Ходить очень тяжело и скользко. А, в принципе, вулкан действующий. Мы когда заехали на Сицилию, а, вулкан дымел. Я не знаю, что это было, но дымел. Стоял стоп дыма. Мы надеялись застать стоп дыма еще раз, но сейчас вулкан дремлет катание. Катание, да. Мы влюбились в катание. Да, в катанию мы поехали, опять же таки, по наводке, по наводке Марио, потому что он сказал нам, но «Ну, если вы хотите снять рыбный рынок, рыбный базар – это катание. катание. Это главная достопримечательность. Великолепнейший рыбный рынок. Это прям был пункт, куда мы ехали. За одним из фонтанов на главной площади Катании находится настоящее сокровище – а, называется оно «Рыбный рынок в Катании». Это лучший рыбный рынок на всей Сицилии, потому что Катания находится на берегу моря. Мы пойдем сейчас вот в этот уголок. Конечно, будет еще мясо и овощи, и фрукты, но именно рыба является главной на этом рынке. Come on. всяких моллюсков, от мидий до разного вида вонголя, устрицы. Все это обязательно подается почему-то с петрушкой на каждом рыбном рынке, на каждой лавке. А, есть огромный пучок петрушки, посмотри. Э, и это моллюски-убийцы. Они <laughs> периодически брызгают, и мне остается только отходить приблизительно от них. сумасшедшая работа – это рубцы. Рядышком есть колбасы, кавалью. Это означает, что... <gasps> это означает, что это из э, лошади, простите. Кавалью 7,90, пожалуйста. <gasps> Это тоже лошадь. Фетина ди кавалью. 7 евро 40 центов. 90 центов. Они такие, как домашние животные, очень славные и очень вкусные маслицем, с травками разными, с чесночком, с лимонным соком. Потом их начиняешь так и ешь с белым вином, с поджаренным кусочком хлеба. Thank you. Мне кажется, что у каждого сицилийца всегда есть возможность оставаться ребенком до самых своих последних дней, потому что каждое утро он по традиции может начинать с мороженого. Э, это гранита, э, не на сливочной основе мороженое, это почти что такой сладкий лед на основе какого-то ингредиента. В данном случае это фисташки, фисташки из бронте и миндаль. Вот такое холодное мороженое они намазывают на кусок бриоша, вот такая булка. Пахнет, знаешь, как паски. Наши паски. Берут граниту. Вот тут вокруг все так едят, серьезно. Намазывают на нее мороженое. И едят. Очень странная для нас традиция есть мороженое с утра, но она имеет место быть. И это очень здорово. Мы на Сицилии уже пятый, если не ошибаюсь, день. И все время находимся в каких-то диких поисках каноли. Каноли – это трубочки а, из очень-очень хрустящего теста за счет того, что жарится оно в таком во фритюре из свиного жира. За счет этого оно становится хрустящим и с такими, как пупырышками. А, внутри каноли начиняют рикоттой, а, э, добавляют туда немножко шоколада, цукаты. И вот она очень такая неровная, неприличная, не идеальная каноля. Мы едим здесь уже второй день. Это крайне вкусно. Мотоциклы у меня в крови. У моего дедушки, э, который меня воспитал, был мотоцикл «Днепр». Я каждый раз э, мечтал просто о том, чтобы он меня взял с собой на работу. Дух свободы, который дает тебе мотоцикл, он э, для меня дух протеста, повстанца, дух против правил, это дух свободы. Есть, в общем-то, разные виды путешествий, но, конечно, одному достаточно скучно. То есть, если одному, то это 2-3 дня путешествия, ну, до недели это нормально, а потом ты начинаешь разговаривать с мотоциклом, с тролликом, с мячиком. Лучше, конечно, путешествовать с красивой девушкой. А по поводу путешествий группами, когда байкеры образуют какие-то клубы, собираются колоннами, там хочешь не хочешь, нужны правила, иначе без правил это будет <laughs> бардак полный. У них есть уставы, у них есть определенные правила. Это противоречит самой сути байкерства для меня. Зачем идти навстречу свободе для того, чтобы потом снова ограничивать себя какими-то рамками? Возможно, я не нашел свой клуб или не создал свой клуб. интересно сказать еще о планировании и вообще о мотопутешествиях, что это такое. Это не быстро. Если вы хотите быстро, вам лучше купить билет на самолет. В мотопутешествии все занимает столько времени, сколько это занимает. И вы должны договориться с собой, что смысл и цель мотопутешествий – это весь этот процесс сбора, подготовки, остановок на заправку частых, остановок на отдых. Вы никогда не знаете, что вас увлечет в дороге. Да? Это может быть запах, это может быть э, какой-то поворот, это может быть какое-то здание. И вы решите сменить маршрут. Поэтому это очень условно. да. За что мне нравится эта вся авантюра. Это проверочка на то, как человек ощущает себя здесь и сейчас. общем, мы поехали на юг, в регион э, а, Авола, потому что мы хотели узнать все, что касается вина Неро Неродавола. Вино Неро Неродавола – это, наверное, символ Сицилии. Все знают Неро Неродавола. Все знают, что кто-то… Э, если вы что-то знаете о Сицилии, вы точно знаете о Неро Неродавола. Я скажу так, правильно? Но Андрей был разочарован, если глобально брать сицилийскими винами. Я бы сказал, что оно сильной атакой, сильное послевкусие. А, давайте дегустируем. Я не могу больше. А, Останавливайся, Маша, останавливай. <laughs> Выключи, пожалуйста. Если честно, оно, Машенька, такое вставлючее. Я даже не ожидал. Вот, честно говоря, три бокала и меня разнесло вообще. Ваше здоровье. заброшенный сад, где апельсины, где не просто цвели деревья, где не просто апельсины свисали с ветвей, где апельсины были, апельсинами был устелен весь сад, потому что, наверное, их никто там не собирает. Ну, в общем, это было великолепно, вкусно, сицилийские апельсины. Это уникальные апельсины, сицилийские апельсины. Их еще называют bloody oranges, потому что они внутри как кровавые, да, с такими э, бурыми вкраплениями. Попробуем разрезать, ну и стащим немножечко по-украински. самое главное, раз в последние 20 минут мы говорим об Италии, и мне кажется, мы могли бы еще говорить и говорить и говорить об Италии, где бы ты ни находился, как мы, например, рванут на Сицилию на байке. В Италии есть то знание, которое присуще туристам по всему миру, уже по праву путешествования. Эти знания называются какая-то бесконечная, какая-то взахлеб любовь к жизни. Да, вот это именно то, ради чего мы все путешествуем в Италию, ради чего мы туда едем. Там получается каким-то чудным образом жить на полную. Ходить с утра на рынки, покупать свежайшие продукты и перемолвиться несколькими словечками, хотя бы по-английски с тем, кто продает тебе какие-нибудь прекрасные томаты. Или, например, круассаны, завтрак, это очень вкусно что-то готовить, пить вино, наслаждаться горным воздухом, танцевать до утра. Да в Италии можно делать все, что угодно. Да, ребята, Италия прекрасна. В ней есть все для путешествий на байке, на автомобиле, на яхте, пешком. Я бы посоветовал сначала для себя открыть Италию. В полной мере, да. наверное, и в каждом уголочке этой прекрасной страны. Если бы у нас было сейчас вино, очень по-итальянски, мы бы сделали так. За Италию! <laughs> Путешествуйте! Thank you.